乖乖，那个某某乖乖，小小小小乐天派，年年不败，再回到从前不回头，再回到从前不回头，年年不败，再回到从前不回头，再回到从前不回头。